Assalamualaikum warga YouTuber. Ha, akhirnya ada agak vlog di bulan Januari tahun baru. Baru nak start buat video. Nak tahu video apa? Aku call jap member aku ni. Hello. Assalamualaikum. Aku kat bawah. Ah, dia kan. Okey. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pak Cipta ni, Allah. Lama tak masuk sini, berpusing aku. Ya. Lepas tu tepi lihat tadi kan, masuk kanan je lah. Aku tu masuk kiri. <laughs> Return balik aku kat belatan tu. Sial lah. Aku ada masalah kan. Ha? Mak aku lah sebab dia pakai dulu ayah aku ada beli phone. Ha. Lepas tu pakai plan apa DG kan. Ha. Sebab dia bagi phone murah sikit kan. Bila beli, ambil dengan dia plan. punya ha. uh, SIM kan. So kontrak tu dah habis 2 tahun kan. Ha. Kau pakai DG eh? Nak katakan DG ke lah mak aku dah kira tak pakai lah tapi mak aku tak stop kan biji kan kalau tak pakai pun akan gerak kan hmm. so boleh tak kalau macam aku nak pergi apa terminik dia dulu tutup dulu dia punya ni ha, lepas tu tu kalau tak sebab tak kalau tak dia bergerak lah mak aku tak pakai berbulan lah bil apa? bil kan? Ha, ah, ha, bil boleh mana? tanpa mak aku sebab uh, saudara aku cakap dia nak kena pakai tak tangan mak di mak aku sebab di ikut atas SIM tu nombor siapa. Nama siapa? Ha, nama siapa? Tanya kan? Mhm. Tak pernah kena tanya dia ni. Sebab dah sampai 300 lebih lah. Dua bulan mak aku tak pakai pun. Dia mak aku tak pakai. Kau selagi kau tak matikan memang ha. kena ah. bayar. Itulah aku nak tanya kan. Aku nak tanya dulu lah sebab mak aku mana larat lah, nak pergi mall-mall ni. Dia mana boleh berjalan jauh. Aku try lens baru. Ni eh, tak adalah baru. Wow. Lens ni je ada. Kau <laughs> mau. Bising, bai. Dia cari-cari tau. Hunting. Tengok eh. Hmm. Ni ada punya jumlah kan kan? Hmm. Ni kan, 306 kan? Eh, dah ada kontrak, tak? Ha? Kontrak, kontrak dah habis lama dah kan? Sebab kontrak dah beli, beli phone tu je kan? So boleh mati ke macam tu je lah kan? Hmm. Boleh guna terminate lah. Ha, Tapi tak. kena kau nak tukar line ke apa? Tukar Tak pakai sama je. Cuma tak nak pakai dah plan eh tak nak pakai dah bill. Sebab so, kosong lah kalau nak ni top up dan ni top up. Oh, tukar apa? Uh, ah prepaid. Ah pakai biasa. Aku pun tak tahu postpaid tu apa apa ah, ya bulan dah. Ah postpaid bulan. Bill lah. Prepaid, prepaid yang bayar biasa lah top ha. up. Oh. Tak silap aku kalau kau dah postpaid nak tukar prepaid kalau pekan lain tu kan, kau kena tukar lain lain baru boleh masuk. Ha. Ah. Oh, macam, aku dulu. SIM ni tolak ke pakai line Maxis lah? Ha. Macam contoh aku dulu Selcom kan. Aku buat bil. Aku nak tukar prepaid, tak boleh. Aku kena tukar lain apa-apa lain dulu. Contoh selain Selcom lah. Sebab aku pakai Selcom, DG ke apa. Tukar contoh, tukar DG top up kan. Lepas tu, tukar seminggu, sehari boleh. Lepas tu kau tukar balik ke Selcom top up lah. Sebab dia macam postpaid ke prepaid tu macam dia downgrade lah tak boleh oh. kalau aku prepaid ke postpaid boleh tak ada hal sebab kira macam dia nak menurun kan ha, dia susah ha, sikit dia memang sistem macam tu ok macam mana ni pergi ayo lah lah pergi city mall safety first first safety aku cas aku cas badan aku sekali tadi tidur aku betul tidur kat aku dah sarabak mak aku dah apa hal boleh jadi sini? Ayah aku ya pasang, lepas tu dia tak tahu pula begini. Lepas tu dia bising-bising kat mak aku pula. Tak aku pasal rabut tu. Serabut biar aku yang bawa. Aku dah follow ke? Youtuber lah. Cik, Youtuber... Malaysia lah pasal kereta oh? Pasal? Eh, kaduk nama dia. Dia kata kalau nak beli kereta, murah kan? Eh? Ha? Jangan masih launching. Maknanya eh? ha. Beli time Dia kata beli time Cuti sekolah ke macam mana Cuti sekolah lah dengan hujung tahun Sebelum hujung tahun Oh ha. ha yelah Sebab launching tu masa tu lah Harga naik kan hmm. Sebab dia pernah beli Kita masa launching Lepas tu sebulan lepas tu Promotion <laughs> RM20,000 kat Beza Bapak lah Kira macam Kalau RM1,000-RM2,000 tu kau boleh tahan lah Ah ha, boleh tahan ha. lah Kalau RM20,000 tu sebab cancel lah tak payah beli lah Boleh beli motor bro, super bike yeah. Beli kosong lah, tak super bike Bila tanya orang, eh aku dapat aku beli murah masa tu time ni <laughs> Kita beli mahal kan RM20,000 eh. Vios macam baru lah eh Ha? Vios macam baru lah kau beli Ya eh, bukan The Vios belum lagi, dia yang 2019 ni Oh belum keluar lagi Ha Sebab tu lah dia baru tak launching itu 10 bulan ni mana lah dia? Itu tank tak Lampu belakang dia macam Camry. Dia jenis panjang Kalau bias tu kan dia ikut ni. So kalau yang baru ni dia lain sikit. Depan dia pun lain. Hmm. Ah. Ha. Dia tak nampak macam bias ah. Kan. Hmm, ingat nak buat video 1 Januari, 2 Januari, dah 3 Januari lah. <laughs> Usah oh nak buat vlog oi. <laughs> Pelik channel buat vlog hari-hari. Repot hari-hari kan Nak cari idea Pening tu Ya Kan ulang-ulang pula Orang malas pula kan? Tak ah, Ya Buat video sorang-sorang macam Nak buat apa sih <laughs> Kalau ada macam member Boleh borak-borak tau Macam sorang aku nak borak Memang kita borak gimana baru kan Macam Tak ada respon lah Ya tu Gitu lah Tu Respect lah Siapa boleh buat vlog Hari-hari tu buat kan kita pakai smart tag apa yang ha. kerajaan muda kan smart tag terbaik ya aku rasa patut dah ada sistem apa smart tag pakai handphone aku rasa tu ya eh sekarang dah ada stiker je Ya, yeah. Oh, stiker depan uh, kan RFID tu, nanti semua akan tukar kepada tu lah Kat lampu depan kan, kena tempat Ah, semua pakai benda tu lah Tak ada lah, benda nak sama kan kau nak kena beli lah benda tu yelah. Eh tapi sekarang masih free lagi Yelah masa aku kau kena ada benda tu lah ah, Macam yelah. handphone semua ada Macam contoh letak sini sekian tit Oh ah, ya ha. Ah. mudah kan Lain lah kau tak ada bateri nasi kau lah. <laughs> Tapi kalau kereta mesti kau ada charge kan? Ya biasa kalau perosak tiba-tiba ah. Tak pening kepala Tapi dah lah mesti ada sistem tu lah Ya semua sekarang dah pakai handphone dia tau Macam takkan tak boleh buat Sebab tu mak aku mengamuk-amuk Hilang whatsapp dia tau <laughs> Whatsapp kau tak wake up lah ni ha? Memang lah Ni terus je ha, ah, Terus je ya. uh, Ikut apa SKB ha, Ambil yang tengah boleh Tengok sikit lah Apa tujuan dia? Tak ada tujuan <laughs> Habis duit Saja lepak jalan-jalan Tadi ingat nak keluar petang Terlelap Sampai malam Terlelap 6.30 baru bangun Entah dah lebih tadi Lepas tu Sekarang dah berapa? 8 8 lebih lah Tutup berapa ni? Eh? Tutup berapa? 10 12 satu, kot Eh Push Lewat juga rasa Sebab eh, Boleh lah Skating wayang ada Sampai-sampai Sental KFC Macam tempat lain tak ada KFC ke <laughs> KFC Atok Atok siapa? Kejian apa oi? Laisu selalu ni hijau. Apa ni coklat ni? <laughs> ha? CEO dia lain. Laisu ni coklat pula. Dari brand baru kot. CEO dia lain.